要驾车陪练，我有这师傅，还有等入咗嚟未咧？教练在哪儿？是这个吗？是教练吗？是教练吗？帮我一下，呃，走一遍这里的周边。可以，没问题。没问题吧？对，好的。就是珠海这个周围。对对对对对对。经常去的。跟他吗？对，跟他走。跟他走。 是走右边，对不对？对，右右右右边。对对对。但是他为什么怕把怕在这里？他是违违停的。违停的。对对，我现在出去，他要跟他说什么吗？不用，直接出去就行。直接出去对，可以了。我去去一趟这个井岸，行，没问题。 交通规矩跟香港应该都大部分是一样的，差不多的，差不多的，对吧？都是一个左舵，一个右舵，就是不一样。对对对，我应该让他。对，像刚才他没占用，他也不是完全过来。他公交车拐这弯儿吧，他啊，他是他扣，他的拐这弯非常大，嗯，你就正常走就没有事儿。但刚才我是不是应该让他让他？你不用让。 他那个他是他是想走这旁边的道哦，之后我得有信心，是，最想我要知道什么地方有有加油的站，要就是加油站吧，加油站啊，那四处都有的，四处都有，这个不难。你在这面是，这是在这个弟弟的人民手底下，对，可能。 这里掉头，这个斑马线怎么怎么每个人都在这里掉头？可以，他没越过这帮旁边有个虚线，按照你这个斑马线是不可以掉头。对啊，对，现在可以。我多看这一边，多看这一边。跟你那边几乎是一样，但只不过是相反方向。但是相反方向，你你有开过右边的车？啊，我开过。跟你在什么地方？啊，也是你那边。 啊，在香港吗？对对对，你去过香港？对，就蛮大，大一号，商场。 下左，对，就是吗？对，啊，好像这样在，好像这样在的吗？对，这样是，好，自一走，好，差不多，差不多，啊，唔该晒，小哥，帮我搞掂，帮我转，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。